Или я просто трачу эти деньги во сне Все, что мне скажешь, живя в кобуре Мне не нужно много, чтобы было пизда Мне нужно меньше, и я это я И я просто трачу эти деньги во сне Все, что мне скажешь, живя в кобуре Мне не нужно много, чтобы было пизда Мне нужно меньше, и я это я Я быстро вас пати, как будто я босс Мне нужен фейм и больше бабос Мне нужен воздух и жизнь в а стране пост Я Я потерялся, я на луне Я поднимаю шумишку, я знаю Я покидаю чат, я рываю Я могу сказать вам только одно Если я занят, я сделал дерьмо И я не ищу себя в интернете Мне похуй, я чувствую, как вам всю жизнь Я заполняю стакан полностью Я не вращаю, я вашу гостью И я просто трачу эти деньги во сне Что ты мне скажешь, живя в кабуле Мне не нужно много, чтобы было пизда Меньше, меньше, и я сменит тебя Я просто тупой, подумаешь ты Но я кручу в голове мосты Думаю каждый свой шаг Я считаю, где универмаг Я заложен на этот чердак Я сижу в кругу зевак Я поступаю гуманно